Selamat pagi, ini adalah update hari ke-15 di kebun Saya dua hari lepas tak datang, jadi ini update dari hari, tiga hari yang lepas lah Jadi yang boleh dilihat di sini, kopi ini dah siap dah diisi Dan ada dah pun yang dah disusunkan Kebangan yang lain, wheat ni lebih kurang separuh dah siap pasang ke wheat Kemudian yang boleh lihat di sini juga ada tali di keliling ni. Tali ni digunakan untuk membantu susunkan polybag supaya susunan polybag tu cantik. Jadi boleh lihat di sini ni ada tali ni sebelah polybag ni. Jadi dengan ada tali ni susunan polybagnya luruslah. Dan terdapat juga pintu ukur di sini kereta ukur ni digunakan untuk memastikan jalan antara setiap polybag ni lah. So, kita perkembangan update perkembangan untuk hari ni. Jadi kita lihatlah macam mana nanti.